De most már annyi oktató videó van az interneten, a profik visszakézből simán megcsinálnak minden Tulipán, szíveket, kutyát, halacskát, karácsonyfát, télapót, de még egy pandát is. Jé, én Citroen logót kaptam.